друзья, всем привет! Сейчас нарежу сало. Сначала просты, потом по черевину. И поеду в больницу. Чего поеду в больницу? Потому что там сарай делов на щелевых. И попала окалина с болгарки прямо в левый глаз. А ну Віко так наведи мені в глаз, а я так буду дивиться, щоб не моргнути. Зараз, а ви внимательно скажете, бачите ви окалину чи ні? Вона виходить прямо по центру. Така здорова. Оці ж эти защелки робив і, коротше, окалина. Так, нарізаємо сало. І також ж по ножам. Цей ножик, їх два вида. Два Трамантіно, два Бразилія. Цей ножик я ним основну розборку делаю, тобто затки лопатку кабіну і все, його оставляю. А цим уже е, виживовка кості, сняття сала і так далі. Тобто більш ніжні роботи. Чому? Тому що як розбираєш, допустимо, задок сустав або кабіну відрізаєш сустав. Е, мені цей проще, він такий більш грубіший. Забить, хрусь і все. А цей із-за його кончика цього, е, якби не заб'єш, трошки не те воно, нема прямого угла. Ну цим хорошо виджаловувати і сало знімати, взагалі граючись. Ну а цим розборка. І отаких ножей уже от, іменно такого ножика, що мій любишка. Вчора дзвонив представитель більше в продажі його не буде. У нас ще є кілька штук такого. і більше їх не будуть робити. Це він сказав, будуть робити чуть-чуть другу модифікацію, ну типу, подобний цьому, але чуть по-другому. Ну подивимося потім, як нові будуть, тому що нам е, зарані він предупредив, сказав, каже, осталось скільки то штук, вислав їх нам і більше їх не буде. Ціна такого ножа 620 такого 580. Мусат, ну мусат у мене там в бойні. Мусат теж Трамантіно під ці ножі 400. Кому треба, заказуйте, є. Ну і починаємо пробувати два ножа. Спочатку цей. Мій любимий. От. Зараз рукавички вдіну, бо скользко. Бо зараз пальці будуть скользити, я його лучше в рукавицях. Воно ще не остивше. Не остивше сало саме хуже різати, особливо по череву. Раніше це для мене був кошмар. Ну а зараз вже радость і сміх. Так, ну починаємо. Це з лопатки у нас. Я навіть не придавлюю, просто веду і все. Це мій любимчик. Я все в основному ним ділаю, а тим тільки розборка. Ну, тут на любителя можна один взяти, все робити одним. Ну, я б рекомендував брати два. І, во-первых, цей для дома дуже хороший. Дома ми все ріжемо цим ножом. А іменно, що касається свиноводства, починає з цього, навіть просто от убрать и сначала. Так, це вношу возле шеи. Возле шеи убираем отдельно бабушкам. Ви скажете, а що бабушкам? Вони спеціально його беруть, тому що е, запікають у духовці. Ну, нравится и цей возле шеи. Ну, сразу раз і одрізав. Це теж возле шиї, на запікань, на запіканку, так сказати. Ну і все, а далі починаємо уже обична технологія. Ну, це хай так, да? Не будемо його дуже дробити, тому що... спина. Спина у нас ну така, скільки палець. Пальчик. Давайте другий візьмемо. Що? Ось отак. Чого ти? Такі квадратики. О. Красотища яка спинка. Оп. І, кстати, хто брав у нас ножі різні, і такі брали ножі, і такі брали ножі, мусати. І, Чесно вам скажу, не один ще не жалувався, що погані ножі. Не один. Ну, єдине, що це мені не понравилось вчора нове, що е, що таких уже не буде. Ну, производство. Ну, може буде ще краще. Я не то, що там, а серйозні вещи кажу. Отак, так, щоб глаза не попадалось. Так, ну виходить, обичне сальце порізали. Це тестірую шкурка яка. А тепер тяжова артилерія, почерьовок. Обрізаю тут, що таке мені не подобається, всякі там такі жирові кусочки. Дивлюся, ага, ось, допустимо, таке внутрішній жир. Я його теж удаляю. Ну, взагалі правильно підождати, щоб воно остило. Е, не спешить. Ну, дело в том, что надо ехать в больницу, вытягивать, бо я цілу ніч промучився з цим глазом. І я це ж думав, що треба вперти в больницю. Так, ну що, пробуємо почерьовок. Зараз почерьовок і цим і тим ножом, а там кому який більше понравиться, напишете. Ну да, тут а вот мясо нездорово. Ну сейчас буду увеличиваться прослойка. Сейчас ми цим ножом цю половинку, а другу половинку другим ножом, щоб все було справедливо. різало. Ну а цей край саме хуже ріжеться, якщо ще тим більше живе отаке. Саме тяжело. Це обрізок. Тепер край. Одне м'ясо. Живеньке ще. Отак. Так, цей убираємо і будемо другу половину другим. А може його так і ложити. Отак. У два різних ящика положимо. Бо ми завжди однотипно складаємо, ну типу отак. А це хай отак тепер буде. І грудинку. А що грудинку теж розпустить? А, Пожалуйста. Хтось любить грудинку запікати, хтось любить е, просто її нарізати, їсти як почерьок. Ну, кожен по-разному. Хто любить коптити. І це вбираємо на охлаждення. От таке. Це одна половинка. Зараз будемо другу половину робити так само. Так, дивимося тут, а теж провіряємо, що деякий, деяка проблема, де якийсь жирок убираємо. Ми не не базарники, то є базарники, вони там роблять все по красоті, знають всі тонкості, нюанси. Е, ми не базарники, ми так по-простому по-домашньому, поэтому не требуйте з нас то, що ми самі не знаємо. Таке, що некрасиве, я убираю від себе. це все остальне красиве. Мусат по-любому треба, тому що е, одну-дві голови убрали одним ножом і треба вже підводить. Буквально кілька разів підвели, він як новий, і опять робите. І так, я думаю, мінімум півгода. І то це, як казав Андрій, при інтенсивній зарізці. А якщо так... прямо в эту попав у щелку. Так, ну давай тут дивимося. Оп, отак. Цей такий чуть-чуть грубіший нож ну сам по собі. І цей, ну, в принципі, тоже те саме. я б советував, якщо, допустим, хто один бере, от тільки один. От мені один. Якщо тільки один, то краще оцей взяти. Він більше і на розборку, і забить в суставі, і этот, ну, більше буде універсальний, якщо один. А якщо брати два, то понятно і цей, і той треба брати. А не два таких. Якщо два, то два рази. А якщо один, то тільки цей. Не за те, що неудобне, а за те, що він більш крепший такий, більш Хоча я і тим убирав, другим ножом теж убирав і пробував повністю розібрати отим. Ну нормально, ну цим лучше розбирати. Що? все, ось дивіться, ось таке ось. Так, оце щось. Все нормально, так? Да? Все, ось. Ось таке виходить. Це в нас виходить друга половинка. Підчеревка. Його теж сюди складаємо так же само. Я думаю, хтось розуміє, ну як погано нарізається почерьовок, особливо такий ще не остивший. І бачить, як він нарізається, то і пойме, що це наскільки це удобно, усе, наскільки. Е. І також, е, друзі, насчет полутуш. Заказують полутуші. Пишуть в коментарях, полутушу купити. Це ми ось робили, Заказало дві сім'ї, дві полутушки. Ми зробили пополам по хребту і дві сім'ї приїхало, купило. Зараз е, на даний момент, мабуть, полутушами у нас нема, да? у нас залишилось так для себе. Ото. Ну, Може ще одну виділимо на полутуши, кому треба, заказуйте. Ціна полутуші 115-120 е, гривень. Це виходить, якщо 150 кг, всю бутруху, кабіну, це все не не вважається, тільки сама туша. Ну, Розрубана пополам. Це виходить дві полутуші. 120 гривень кілограм. Кому треба, ще одна є. Один кантур. Так, тут все, ребра все. Так же само беремо отбивнушку, дивимося, що тут по ній. Ага, по ній все хорошо. По ній все прекрасно. Отак тряпочкою пройшлись, де що. І дивимося, теж якийсь жирок убрати. І, кстати, друзі, Скажіть, пожалуйста, у кого яка ціна на живий вес? Чого я так спрашиваю? Тому що до мене парень приїжджав з Богодухова, забирав свинку. Він сказав, каже, живий вес у нас 82 гривня. 82 гривня кілограм. Живий вес. У нас ми вчора дзвонили, теж парень знайомий, сказав, вроді би як 70-75. Ну а в кого у вас, які по районам, чи по областям, скажіть, пожалуйста, тоже ради интереса. Може вже дійсно 80 плюс. Надо понимать. Ось оце ось не нужно. Раз. Убрали, дивимося. Ага. Нормально. Убираємо її сюди. Слідущу беремо. Так само. Дивимося, ой, та тут лишака багатенько. Ну, взагалі правильно це все робити на остившу. От, остило воно. І ви в спокійному режимі це все робите. Це як я неправильно. Ну у нас другого виходу немає. А... Там я скільки повню завжди так роблю. Ну рідко що поставало, а ну отак. бачили, це все нормально, це все шикарно. Все, ось. У нас вона називається отбівна. Ось з усієї повністю туші оце обрізки. А, вже тепер і оце обрізки. Оце з одної. І з одної от А до Я. Як виходила з сарая, запищала, а потім оце з усієї. А раніше я е, починав, ну як тільки сам починав, у мене обрізки було перві, да, як я сам обирав, обрізків було оцей повний ящичок. А зараз ну, вже воно рука набивається, поэтому, поэтому все менше і менше їх. друзья, вот такие дела, бы он, Вика уже махає, що ролик 20 минут. Тут а все, тут все, тут все ребра. Сейчас я ребра покажу вам. Ребра такие вот. Ребрышки вот такие вот. А, хорошие ребра. Мясні. Так, всім спасибо за внимание. Ножик кому надо, заказуйте, все так і є. Номер під відео в коментарях. Ну а я поїду е, в больничку витягувати за нозу, тому що глаз шкребе постійно. Ну так неприємно. Ще як дивиться рівно, вроді би нічого. А а так якось набок шкребе. Всім спасибо за внимание. Хай вас нікого нічого не шкребе. Пока.